ये सब किसने किया आपके मजनू भाई ने डायरेक्टर को मारा प्रोड्यूसर को मारा से मारा जूतों से मारा जूतों से मारा किसी की नाक तोड़ी किसी का मुंह तोड़ी